درود یاران مهربان انگلیسی مستاب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با یکی دیگر از درس ها از سری درس های هزار لغت اساسی و مهم و حیاتی در انگلیسی بچه همونطور که قبلا هم خاطر نشان کرده بودیم ما در این سری از درس ها پرتکرارترین و مهمترین لغت هایی که یک زبان آموز باید بلد باشه رو خدمت شما تقدیم می کنیم و با ذکر مثال هایی به اونها مسلط میشیم. خیلی از دوستان پرسیدن که روش تسلط به این لغت ها چیه؟ قبلا هم گفتیم باز هم میگیم بهترین روش یادگیری لغت ها این است که شما لغت رو در یک جمله یا عبارت یاد بگیرید. دلیلش این است که شما از نظر ایندکس گذاری در ذهنتون چند جانبه اون لغت رو میتونید به ذهنتون بسپارید ضمن اینکه نه تنها لغت رو یاد میگیرید بلکه یک عبارت و یک جمله کاربردی از انگلیسی واقعی رو فراخواهید گرفت که در انگلیسی واقعی میتونید اون رو به کار بگیرید در صحبت کردنتون در نوشتارتون و در مکالمه هاتون پس طبق روشی که خدمت شما تقدیم میشه یعنی نوشتن لغت ها در قسمت کامنت برای افزایش اعتماد به نفستون و البته بیان و تکرار عبارت ها و جملات و البته لغت ها با صدای رسا و ضبط کردن صدای خودتون و مقایسه با نحوه بیان و تلفظ در این درس که منجر خواهد شد که اشتباهاتتون رو بتونید پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید دوستان اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید ببینید فراموش نکنید برای دریافت درس های آتی انگلیسی مثل خوردن کانال انگلیسی مثل خوردن رو subscribe بکنید و با فشردن آیتم notification جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ ها به دستتون میرسه و میتونید از اونها استفاده بکنید به یاری خداوند و با تکیه بر تلاش و همت خودمون میپردازیم به درس چهار از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و حیاتی در انگلیسی اسک Ask پرسیدن درخواست کردن سوال کردن اسک Why do you ask? Why do you ask? Why چرا؟ Do you یعنی آیا تو این کار رو انجام میدی؟ Do فعل کمکیه برای سوالی کردن اومده. Ask پرسیدن یا پرسش کردن. Why do you ask? چرا میپرسی؟ چرا سوال میکنی؟ Why do you ask? Why do you ask? Do not ask me for money. Don't ask me for money. Do not یعنی انجام نده. فعل کمکی برای منفی کردن اومده. Do not یعنی انجام نده. چه کاری رو؟ ask. پرسش کردن یا درخواست کردن. Me از من for برای money پول. Don't ask me یعنی از من نپرس یا از من درخواست نکن. For money برای پول Don't ask me for money از من درخواست پول نکن Don't ask me for money Don't ask me for money Need Need نیاز لازم داشتن نیاز داشتن need We need more time. We need more time. We ما need نیاز داشتن یا لازم داشتن more بیشتر time زمان یا وقت more time یعنی زمان بیشتر we need ما نیاز داریم we need more time ما به زمان بیشتر نیازمندیم we need more time We need more time. We need your advice. We need your advice. We need ما نیاز داریم your مال شما مربوط به شما advice یعنی توصیه یا نصیحت your advice نصیحت شما we need ما نیاز داریم we need your advice ما به توصیه یا نصیحت شما نیازمندیم. We need your advice. We need your advice. تو تو همینطور همچنین زیاد بیش از اندازه تو می too می too می یعنی مرا من تو یعنی همچنین می تو یعنی من هم همینطور همچنین می تو می تو Do not eat too much. Don't eat too much. Do not eat یعنی نخور. Eat یعنی خوردن. Do not فعل کمکی به علاوه not برای منفی کردن اومده Do not eat یعنی نخور Too much یعنی بسیار زیاد بیش از اندازه much یعنی زیاد بسیار Too much یعنی بیش از اندازه Don't eat too much زیاد نخور بیش از اندازه نخور Don't eat too much Don't eat too much feel feel احساس کردن حس کردن feel I feel happy I feel happy I feel یعنی من حس می کنم احساس می کنم happy خوشحال خرسند. I feel happy من حس خوشحالی می کنم یا من خورسندم امیدواریم که شما هم خورسند و خوشحال باشید I feel happy من خوشحالم من حس خوشحالی می کنم I feel happy I feel happy How do you feel about it? How do you feel about it? How یعنی چگونه Do you آیا شما Do برای سوالی کردن فعل کمکیه Feel احساس کردن حس کردن About در مورد It on. About it یعنی در مورد اون اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم How do you feel یعنی چه حسی داری چه احساسی داری about it در مورد اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم How do you feel about it چه حسی نسبت به آن داری چه احساسی نسبت به آن داری How do you feel about it How do you feel about it three three سه عدد سه three Jack has three brothers. Jack has three brothers. جک آقایی به نام جک has دارد. چرا نگفتیم have چون جک سوم شخص پس به جای have میگیم has. جک has جک دارد. 3 سه در مورد تلفظ TH در three دقت بکنید زبونتون زیر نیش دندونهای بالا سعی میکنید بگید سارا میشه ثارا مثلا و در اینجا three دوستان پس دقت بکنید تیری نیست و دیری هم نیست دقت بکنید three three سه brothers brother یعنی برادر brothers برادرها در مورد تلفظ th در brother باید دقت بکنید تقریبا مثل th در سه اما زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز, ز زنبور میشه brother brothers یعنی برادران Jack has three brothers جک سه برادر دارد Jack has three brothers Jack has three brothers It is almost three. It's almost three. It is یعنی آن است. Almost تقریبا. Three سه. منظورش ساعته almost 3 یعنی تقریبا 3 It's almost 3 ساعت تقریبا 3 است It's almost 3 3 state state دولت ایالت حالت وضعیت چگونگی state Emma lives in New York State. Emma lives in New York State. اما خانومی به نام اما lives زندگی می کند. دوستان نگفتم leave. live. live یعنی زندگی کردن. ایش بین ای و ا. live یعنی زندگی کردن. lives یعنی زندگی می کند. in در نیویورک. نیویورک که ایالت یا شهر نیویورک state ایالت دقت بکنید تلفظ state استیت نیست اولش ا نداره state یعنی دولت ایالت یا وضعیت یا چگونگی اما lives in New York State اما در ایالت نیویورک زندگی می کند اما lives in New York State اما lives in New York State I am not in a state to drive. I'm not in a state to drive. I am not یعنی من نیستم. In در a state یک حالت. State در اینجا به معنی حالت یا وضعیت. In a state یعنی در یک حالت to drive که رانندگی کنم. Drive یعنی راندن یا رانندگی کردن. I'm not in a state. من در این حالت نیستم. در یک حالتی نیستم. To drive که رانندگی کنم. مثلا یا سرگیجه داره یا حالا خوابالوده یا هر اتفاقی که براش افتاده. I'm not in a state to drive. من در حالتی نیستم که رانندگی کنم. I'm not in a state to drive. I'm not in a state to drive. Never never هرگز هیچ وقت never It is now or never. It's now or never. It is now یعنی الان اکنون or یا never هرگز. It's now or never یا الان یا هیچ وقت. It's now or never. It's now or never. I never liked math. I never liked math. I never یعنی من هرگز liked گذشته دوست داشتن گذشته like یعنی دوست داشتم خوشم می آمد I never liked منفیش کرده من هرگز دوست نداشتم math ریاضیات I never liked math من هرگز ریاضی را دوست نداشتم I never liked math I never liked math become become شدن become I wanted to become a doctor I wanted to become a doctor. I wanted گذشته I want یعنی من میخواستم want یعنی خواستن و در مورد تلفظ W در want لبهاتون باید حالت بوسه یا لوله‌ای باشه هوا خارج میشه میشه want پس تلفظ want اشتباهه I wanted یعنی من میخواستم to که become بشوم شدن a doctor یک دکتر I wanted to become a doctor. من میخواستم یک دکتر بشوم. I wanted to become a doctor. I wanted to become a doctor. Julie wants to become famous. Julie wants to become famous. Julie خانومی به نام جولی want خواستن wants میخواهد اس سوم شخص فعل want گرفته به خودش به این دلیل که فاعلمون سوم شخص یعنی جولی جولی wants یعنی جولی میخواهد to become که بشود become شدن famous یعنی معروف become famous یعنی معروف شدن جولی wants to become famous جولی میخواهد معروف شود جولی wants to become famous Julie wants to become famous. Between between میان در بین ما بین between I will come between five and six. I will come between five and six. I will come یعنی من خواهم آمد ساختار آینده ساده است یعنی بعد از will فعل به شکل اصلی I will come من خواهم آمد between بین 5 5 and 6 6 between 5 and 6 یعنی بین 5 و 6 به جای 5 and 6 میتونید هر عددی رو قرار بدید طبیعتا I will come between 5 and 6 من بین ساعت 5 و 6 خواهم آمد I will come between 5 and 6 I'll come between 5 and 6 Eating between meals is a bad habit. Eating between meals is a bad habit. Eating یعنی خوردن حالت ING فعل eat حالت اسمی داره یعنی خوردن between بین meals Meals جمع میل وعده غذایی Meals یعنی وعده های غذایی is است a, یک bad, بد که یعنی بد habit habit یعنی عادت Bad habit یعنی عادت بد A bad habit یعنی یک عادت بد. Eating between meals خوردن بین وعده های غذایی is a bad habit یک عادت بد است. Eating between meals is a bad habit. خوردن در بین وعده های غذایی عادت بدی است. Eating between meals is a bad habit. Eating between meals is a bad habit. های های زیاد بالا های Peter received a high salary. Peter received a high salary. پیتر آقایی به نام پیتر received گذشته فعل receive یعنی دریافت کردن و در اینجا یعنی دریافت کرد a یک high بالا یا زیاد salary حقوق high salary یعنی حقوق بالا پیتر received a high salary پیتر حقوق بالایی دریافت کرد پیتر received a high salary Peter received a high salary Jack suffers from high blood pressure. Jack suffers from high blood pressure. جک آقایی به نام جک suffer یعنی رنج بردن تحت تأثیر قرار گرفتن و در اینجا اس سوم شخص گرفته به خاطر فائل جک جک suffers یعنی جک داره اذیت میشه داره رنج میبره from از high بالا blood خون pressure pressure یعنی فشار blood pressure یعنی فشار خون high blood pressure یعنی فشار خون بالا from high blood pressure یعنی از فشار خون بالا جک suffers جک رنج میبره، اذیت میشه. From high blood pressure از فشار خون بالا. جک suffers from high blood pressure. جک از فشار خون بالا رنج میبرد. جک suffers from high blood pressure. Jack suffers from high blood pressure. Really, really, واقعاً. Really I really love Emma. I really love Emma. I really یعنی من واقعا love عشق میورزم یا بسیار دوست دارم اما اما رو I really love Emma من واقعا عاشق اما هستم I really love Emma I really love Emma I am really confused. I'm really confused. یعنی من واقعا هستم. Confused یعنی سردرگم، گیج شده. I'm really confused. من واقعا سردرگم هستم. I'm really confused. I'm really confused. Something something چیزی یک چیزی something Is something wrong? Is something wrong? Is یعنی است something چیزی something is یعنی چیزی است wrong یعنی اشتباه is something یعنی آیا چیزی wrong اشتباهه Is something wrong یعنی آیا مشکلیه؟ آیا چیزی اشتباه شده؟ خیلی کاربرد داره و خیلی استفاده میشه نه تنها این جمله و این عبارت بلکه کلیه جملاتی که در این درس ها خدمت شما تقدیم میشه بسیار کاربردی و مورد نیازتون هستند Is something wrong آیا مسئله اشتباه است آیا مشکلی است Is something wrong Is something wrong Tell me something new. Tell me something new. Tell me یعنی به من بگو فعل tell یعنی گفتن در ابتدای جمله اومده ساختار امری می به من مرا tell me به من بگو something چیزی new جدید دوستان در مورد تلفظ th در something باید دقت بکنید something نیست در مورد تلفظ تی چش باید دقت بکنید که مثل 3 تلفظ میشه زبونتون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید سه سه سارا میشه something something میشه چیزی همچنین در مورد تلفظ ای e در something باید دقت بکنید که بین ای e و ا something something پس something نیست something هم نیست something something یعنی چیزی new جدید something new یعنی چیزی جدید tell me something new چیزی جدید به من بگو tell me something new tell me something new most most بیشتر بیشترین زیادتر از همه اکثر most Most people think so. Most people think so. Most یعنی بیشتر people افراد. Most people یعنی بیشتر افراد یا اکثر مردم. Think فکر کردن. So این چنین. Some people think so. اکثر مردم اینطور فکر می کنند. Some people think so. Some people think so. I like most types of fish. I like most types of fish. I like یعنی من دوست دارم من خوشم میاد most بیشتر types types یعنی انواع type یعنی نوع types یعنی انواع most types یعنی بیشتر انواع of از fish ماهی در مورد تلفظ فش دقت بکنید بین ای و ا فش فش یعنی ماهی I like most types of fish من بیشتر انواع ماهی ها را دوست دارم I like most types of fish I like most types of fish Another Another دیگر دیگری غیر سایر another. Would you like another cup of tea? Would you like another cup of tea? Would you like یعنی آیا دوست دارید آیا مایل هستید آیا می خواهید another دیگر یا دیگری cup فنجان of از tea چای cup of tea یعنی فنجان چای another cup of tea فنجان چای دیگری Would you like آیا می خواهید آیا دوست دارید برای پیشنهاد دادن Would you like another cup of tea آیا فنجان دیگری چای می خواهید Would you like another cup of tea Would you like another cup of tea My passport is valid for another two years. My passport is valid for another two years. My passport یعنی پاسپورت من is asked valid valid یعنی اعتبار داره قابل اتکاس قابل اعتباره for برای به مدت another دیگر یا دیگری two years دو سال another two years یعنی دو سال دیگر for another two years یعنی به مدت دو سال دیگر my passport is valid پاسپورت من اعتبار دارد for another two years به مدت دو سال دیگر my passport is valid for another two years پاسپورت من به مدت دو سال دیگر اعتبار دارد my passport is valid for another two years My passport is valid for another two years. Much much بسیار زیاد خیلی much I like it very much. I like it very much. I like یعنی من خوشم میاد دوست دارم it اون رو very بسیار much زیاد very much بسیار زیاد I like it من خوشم میاد ازش من دوستش دارم very much بسیار زیاد I like it very much من خیلی دوستش دارم I like it very much I like it very much You talk too much You talk too much. You تو talk صحبت کردن too بیش از حد much زیاد too much یعنی خیلی زیاد بیش از حد You talk too much تو خیلی حرف میزنی You talk too much You talk too much Family Family خانواده family. We are close to our family. We are close to our family. We are ما هستیم close یعنی نزدیک و کمی تلفظش فرق داره با close یعنی بستن. close یعنی نزدیک to به our family خانوادهمان to our family یعنی به خانوادهمان we are close ما نزدیکیم to our family به خانوادهمان we are close to our family ما به خانوادهمان نزدیکیم we are close to our family we are close to our family Mom likes to cook for her family. Mom likes to cook for her family. Mom مامان likes خوشش میآید یا دوست دارد میبینید که فعل like اس گرفته به خاطر اینکه مام یا مامان فاعل جمله سوم شخصه to cook که بپزد که آشپزی کند for برای her family خانواده اش و میبینید که در اینجا her برمیگرده به مام یعنی خانواده اش خانواده که خانواده مامان her family یعنی خانواده اوی خانم for her family یعنی برای خانواده اش mom likes to cook مامان دوست دارد که آشپزی کند for her family برای خانواده اش Mom likes to cook for her family. مامان دوست دارد برای خانواده اش آشپزی کند. Mom likes to cook for her family. Mom likes to cook for her family. Own. Own. خود، شخصی، خیشتن، دارا بودن. Own. I have my own room. I have my own room. I have من دارم. My مال من own چیزی که مربوط به منه و شخصی منه. Room اتاق. My own room یعنی اتاق خود من. I have my own room. من اتاق خودم را دارم. من اتاق شخصیم را دارم. I have my own room. I have my own room. Emma has her own car. Emma has her own car. Emma خانم اما has دارد فعل has برای اینکه اما سوم شخصه و نگفتیم have پس اما has اما دارد her مال اوی خانم اون کار ماشین شخصیش یا ماشین خودش her own car یعنی ماشین خودش اما has her own car اما ماشین خودش را دارد اما ماشین شخصی خودش را دارد اما has her own car اما has her own car leave leave مرخصی ترک کردن جایی رها کردن leave leave me alone leave me alone leave یعنی ترک کردن یا رها کردن در اینجا می مرا alone تنها leave me یعنی مرا رها کن alone تنها leave me alone یعنی تنها رهایم کن تنهایم بگذار راحتم بگذار leave me alone Leave me alone. I must leave now. I must leave now. I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم کدوم کار leave ترک کردن اینجا رو ترک کنم now اکنون I must leave یعنی من باید بروم از اینجا من باید اینجا رو ترک کنم کی الان now I must leave now من باید الان اینجا را ترک کنم I must leave now I must leave now put put قرار دادن گذاشتن put Do not put it on my desk Don't put it on my desk. Do not put یعنی قرار نده. Put یعنی قرار دادن یا گذاشتن. Do not put ساختار امر در حالت منفی. Do not put یعنی قرار نده نگذار. It اون چیزه رو on روی my desk میز من. Don't put it یعنی نگذارش. On my desk روی میز من. Don't put it on my desk. آن را روی میز من نگذار. Don't put it on my desk. Don't put it on my desk. May I put it here? May I put it here? May I یعنی آیا ممکن من فلان کارو بکنم؟ کدوم کار؟ put قرار بدهم it آن را here اینجا May I put it یعنی آیا ممکنه من اون رو بگذارم here اینجا May I put it here آیا ممکنه اینجا بگذارمش May I put it here May I put it here old old قدیمی پیر سن old How old are you? How old are you? How یعنی چگونه یا چقدر یا چطور old سن یا پیر How old یعنی چند سال are هستی you شما How old are you? شما چند سالت است یا شما چند سال سن دارید How old are you? How old are you? Grandpa is old, but still full of energy. Grandpa is old, but still full of energy. Grandpa یعنی بابا بزرگ is است old پیر but اما still هنوز full پر و تلفظ full رو باید دقت بکنید full نیست همچنین تلفظ still هنوز استیل نیست یا استیل نیست still still هنوز full pour of as energy انرژی full of energy یعنی سرشار از انرژی still full of energy هنوز مملو از انرژی grandpa is old بابا بزرگ پیره but still full of energy اما هنوز پر از انرژی grandpa is old but still full of energy بابا بزرگ پیر است اما هنوز پر از انرژی grandpa is old but still full of energy grandpa is old but still full of energy while while در حین در خلال در مدت while I study English while eating I study English while eating I study یعنی من مطالعه می کنم. study یعنی مطالعه کردن و در مورد تلفظش study استادی اشتباهه. study English انگلیسی while در خلال در مدت یا در حین eating غذا خوردن while eating یعنی در خلال غذا خوردن I study English. من انگلیسی مطالعه می کنم. While eating. در خلال غذا خوردن. I study English while eating. من در حین غذا خوردن انگلیسی مطالعه می کنم. I study English while eating. I study English while eating. I am going out for a while. I'm going out for a while. I'm going out یعنی من دارم میرم بیرون. For به مدت a while یک مدتی یک زمانی که مشخص نیست. I'm going out for a while. For a while یعنی برای مدتی. I'm going out for a while. من دارم برای مدتی به بیرون میروم. I'm going out for a while. I'm going out for a while. مین مین جدی بودن منظور داشتن معنی دادن مین What do you mean? What do you mean? What چه چیزی do you تو انجام میدی و do در اینجا فعل کمکیه mean منظور داشتن What do you mean? منظور شما چیست؟ What do you mean? What do you mean? What does it mean? What does it mean? What چه چیزی does فعل کمکی it on و به این دلیل از فعل کمکی does استفاده میکنیم چون it در اینجا فاعل جمله مونه mean معنی دادن What does it mean یعنی معنی آن چیست مثلا چیزی که شما گفتی معنیش چیه What does it mean معنی آن چیست What does it mean What does it mean keep keep نگاه داشتن حفظ کردن چیزی keep Keep your eyes open. Keep your eyes open. Keep نگه داشتن یا حفظ کردن your eyes یعنی چشمان شما open باز keep your eyes open چشمانت را باز نگه دار keep your eyes open keep your eyes open Can you keep a secret? Can you keep a secret? Can you یعنی آیا شما می توانید You can یعنی شما می توانید و can you حالت سوالیه Keep نگه داشتن یا حفظ کردن A secret Secret یعنی راز A secret یعنی یک راز Can you keep a secret یعنی آیا می توانی یک راز را نگه داری یا آیا می توانی راز نگهدار باشی؟ Can you keep a secret? Can you keep a secret? Student Student دانشجو دانش آموز Student I am a student here. I'm a student here I am من هستم a student یک دانش آموز یا یک دانشجو here اینجا I am a student here من اینجا یک دانشجو هستم I'm a student here I'm a student here I have a student visa I have a student visa I have من دارم a یک student visa یعنی ویزای دانشجویی I have a student visa من ویزای دانشجویی دارم I have a student visa I have a student visa Why Why چرا چرا که به این دلیل که Why? Why don't we go home? Why don't we go home? Why چرا don't we یعنی آیا ما این کار انجام نمیدیم go رفتن don't we go یعنی آیا ما نمی رویم home خانه why don't we go home چرا ما به خانه نمی رویم why don't we go home Why don't we go home? Nobody knows why. Nobody knows why. Nobody یعنی هیچ کسی یا هیچ فردی. Knows میداند. No یعنی دانستن. Knows به این دلیل اس سوم شخص میگیره که nobody در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه. Nobody یعنی هیچ کس. Knows میداند why چرا و در واقع nobody یعنی هیچ کس knows میداند چرا خیلی سادش میشه nobody knows why هیچ کس نمیداند چرا هیچ کس دلیلش را نمیداند nobody knows why nobody knows why let let اجازه دادن let Let me see you again. Let me see you again. Let me یا به صورت مخفف let me یعنی اجازه بده به من. See دیدن you تو again دوباره see you again یعنی دوباره میبینمت let me see you again یعنی اجازه بده دوباره تو را ببینم اجازه دهید دوباره با شما ملاقات کنم let me see you again Let me see you again. Let us go to the party. Let's go to the party. Let us go یعنی به ما اجازه بده که به صورت مخفف میشه let's go یعنی بیا برویم به کجا to به the party به اون میهمانیه به اون میهمانی مشخص چرا اون میهمانی مشخص چون از THE استفاده شده و وقتی که در اینجا از THE استفاده بشه معنیش اینه که اون میهمانی که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم میهمانیه Let's go to the party بیا به میهمانی برویم بزن بریم به میهمانی Let's go to the party Let's go to the party Great Great بزرگ عظیم عالی Great That is really great That's really great That is یعنی آن است Really واقعا Great عالی دوستان در مورد تلفظ great باید دقت بکنید great نیست great بین جی و آر صدایی وجود نداره ما هم اجازه نداریم صدایی از خودمون اضافه کنیم great یعنی عالی that's really great یعنی واقعا عالیه that's really great that's really great موری is a great teacher. موری is a great teacher. Murray یعنی آقایی به نام موری is است a یک great عالی یا بزرگ teacher معلم A great teacher یعنی یک معلم عالی یا یک معلم بزرگ. موری is a great teacher. موری معلم بزرگی است یا موری معلم عالی است. موری is a great teacher. Mori is a great teacher. same same یکسان همان same Give me the same, please. Give me the same, please. Give یعنی دادن در مورد تلفظش دقت کنید. Give نیست. Give. ای کوتاه بین ای و ا give یعنی دادن می به من مرا the same همون رو همونی که داریم در موردش صحبت میکنیم و تو و من میدونیم منظور کدومه پس از THE استفاده میشه the same یعنی همون چیزه please لطفاً در مورد تلفظ please دقت بکنید دوستان پیلیز نیست باور کنید بارها اینا رو ما داریم میگیم بعد خیلی دیده میشه حتی زبان آموزانی که خیلی سطحشون بالاست بعد میبینید که وقتی که داره بیان میکنه میگه please please نیست عزیز دلم please لطفا به این دلیل که بین P و L صدایی وجود نداره پس باید بگیم please لطفا give me the same پلیز لطفا به من هم همان را بدهید give me the same پلیز Give me the same, please. We treat all our children the same. We treat all our children the same. We ما treat treat رفتار کردن all همه our children یعنی بچه های ما the same همان یا در اینجا همانطور We treat all our children the same. We treat یعنی ما رفتار میکنیم. All our children با همه بچه هایمان the same. همانطور یا یکسان. We treat all our children the same. ما با همه بچه هایمان یکسان رفتار میکنیم. We treat all our children the same. We treat all our children the same. big big بزرگ گنده big There is a big garden in my house. There is a big garden in my house. There is یعنی آنجا وجود دارد a یک big big یعنی بزرگ تلفظش رو دقت بکنید آی در اینجا به این صورت تلفظ میشه ای ای big بین ای e و ا garden یعنی باغ in در my house در خانه من house به ساختمان اشاره داره اما home به حالت عاطفی خانه اشاره داره in my house یعنی در خانه من a big garden یک باغ بزرگ there is a big garden in my house یک باغ بزرگ در خانه من وجود دارد there's a big garden in my house There is a big garden in my house. Shut your big mouth. Shut your big mouth. Shut یعنی بستن. Your مال تو. Big بزرگ. Mouth دهان. big mouth یعنی دهان بزرگ your big mouth یعنی دهان بزرگ تو یا دهان گشاد تو shut یعنی بستن همونطور که گفتیم البته این یه مقدار بیادبیه خب ولی خب به حال بد نیست یاد بگیرید shut your big mouth دهان گندت را ببند shut your big mouth shut your big mouth group group گروه group What is your favorite group? What's your favorite group? What is یعنی آن چیست Your مال تو Favorite مورد علاقه Group گروه Favorite group یعنی گروه مورد علاقه Your favorite group گروه مورد علاقه تو What's your favorite group؟ گروه مورد علاقه تو چیست؟ یا گروه مورد علاقه تو کدام است؟ What's your favorite group? What's your favorite group? We need someone to work in a group. We need someone to work in a group. We need یعنی ما لازم داریم. Someone یعنی فردی یه فرد نامعلوم. To work که کار کنه in a group در یک گروه in a group یعنی در یک گروه someone to work یعنی فردی که کار کنه we need ما لازم داریم we need someone to work in a group ما فردی را برای کار گروهی نیاز داریم یا ما فردی را نیاز داریم که در یک گروه کار کند we need someone to work in a group we need someone to work in a group begin begin شروع کردن شروع شدن begin The movie begins at 7 The movie begins at 7 The movie یعنی اون فیلمه که من و تو میدونیم کدوم فیلمه begins شروع می شود فعل begin اس سوم شخص گرفته چون فائل the movie سوم شخص در نظر گرفته میشه at در 7 هفت at 7 یعنی در هفت یا در ساعت هفت The movie begins فیلم شروع میشه at 7 در ساعت هفت The movie begins at 7 فیلم ساعت هفت شروع می شود The movie begins at 7 The movie begins at 7 When does it begin? When does it begin? When چه موقع یا کی does فعل کمکی به این دلیل که فاعلمون it در اینجا سوم شخصه it on begin شروع شدن When does it begin ساعت چند شروع می شود When does it begin When does it begin seem seem به نظر رسیدن به نظر آمدن سیم You seem busy You seem busy You تو سیم به نظر میا یا به نظر میرسه بیزی شلوغ You seem busy به نظر میرسه سرت شلوغ باشه You seem busy You seem busy. It seems that you are tired. It seems that you are tired. It یعنی آن و به کلیت ماجرا داره اشاره میکنه به عنوان فاعل جمله. seems به نظر میرسه فعل seem اس سوم شخص گرفته به خاطر اینکه در اینجا فاعل it that که you شما are هستی tired tired خسته جسمی bored خسته روحی یا کسل tired خسته فیزیکی you are tired یعنی تو خسته ای it seems that به نظر میرسه که you are tired تو خسته ای it seems that you are tired به نظر میرسه خسته ای it seems that you are tired it seems that you are tired country country کشور خارج از شهر هومه شهر country I live in the country I live in the country I live یعنی من زندگی میکنم تلفظش رو دقت کنید live زندگی کردن in در the country the country یعنی هومه شهر I live in the country من در هومه شهر زندگی می کنم. I live in the country. I live in the country. We traveled around the country. We traveled around the country. We traveled یعنی ما سفر کردیم. Traveled گذشته فعل travel یعنی سفر کردن و در مورد تلفظش travel نیست. Travel یعنی سفر کردن. Around دوروبر اطراف The country یعنی کشور و کشوری که میدونیم منظور کدوم کشوره. We traveled around the country. ما به دور کشور سفر کردیم. We traveled around the country. We traveled around the country. Help. Help. کمک کردن، کمک. Help. Come and help us. Come and help us. Come یعنی بیا و help کمک کن us ما را یا به ما. Come and help us. بیا و به ما کمک کن. Come and help us. Come and help us. Can you help me? Can you help me? Can you یعنی آیا تو می توانی help کمک کردن می به من یا مرا Can you help me یعنی آیا می توانید به من کمک کنید Can you help me Can you help me Talk Talk صحبت کردن حرف زدن Talk Can we talk in private? Can we talk in private? Can we یعنی آیا ما می توانیم We can یعنی ما می توانیم و وقتی که can میاد اینور سوالی میشه Can we یعنی آیا ما می توانیم Talk صحبت کنیم In در private خصوصی In private یعنی به صورت خصوصی Can we talk یعنی آیا ما می توانیم صحبت کنیم In private به صورت خصوصی Can we talk in private آیا می شود به صورت خصوصی صحبت کنیم Can we talk in private Can we talk in private? Talk to me. Talk to me. Talk یعنی صحبت کردن و فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امری. To me یعنی با من. Talk to me یعنی با من حرف بزن. با من سخن بگو. Talk to me. Talk to me. where where کجا جایی که where where did you go where did you go where کجا did گذشته دو و فعل کمکی برای سوالی کردن you تو go رفتن where did you go یعنی شما کجا رفتید where did you go Where did you go? That is where the problem is. That's where the problem is. That is یعنی آن است. Where جایی که the problem اون مسئله که مشخصه من و تو میدونیم کدوم مسئله is است. That's where یعنی آنجا جایی است که the problem is مشکل آنجاست. That's where the problem is. آنجایی است که مشکل آنجاست. That's where the problem is. That's where the problem is. Turn Turn نوبت پیچیدن دور زدن Turn Turn to the right please Turn to the right please. Turn یعنی دور زدن در اینجا یا پیچیدن to به سمت یا به the right سمت راست please لطفاً حالا شما به جای right میتونید بذارید left میشه به سمت چپ بپیچید turn to the right please لطفاً به سمت راست بپیچید turn to the right please turn to the right please Now it is your turn to go inside. Now it's your turn to go inside. Now یعنی اکنون. It is یعنی آن است. Your مال تو. Turn نوبت. To که go بروی inside داخل. Now it's your turn. یعنی الان نوبت شماست. To go inside که به داخل بروید. Now it's your turn to go inside. حالا نوبت شماست که به داخل بروید. Now it's your turn to go inside. Now it's your turn to go inside. Problem Problem مسئله مشکل Problem What is the problem? What's the problem? What is یعنی آن چیست The problem THE اشاره میکنه به اون مشکلی که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم مشکله و همینطور که بارها خدمتتون عرض کردیم در مورد تلفظ problem باید دقت بکنید عزیزان پرابلم نیست problem بین P و R صدایی وجود نداره ما هم نباید صدایی اضافه بکنیم پس problem تلفظ درسته the problem یعنی اون مسئله یا اون مشکلی که میدونیم کدومه what's the problem یعنی مشکل چیست مسئله چیست what's the problem what's the problem This problem seems difficult. This problem seems difficult. This یعنی این problem مسئله یا مشکل seems به نظر میاد سیم یعنی به نظر آمدن و در اینجا اس سوم شخص گرفته چون this problem فاعل جملمونه و سوم شخص در نظر گرفته میشه پس طبیعتا به فعلمون که seem در اینجا فعل اس سوم شخص اضافه بشه difficult یعنی مشکل در مورد تلفظ difficult دقت بکنید difficult نیست عزیزان difficult ایها در difficult دوتاش به صورت کوتاه بین ای و ا تلفظ میشه difficult یعنی مشکل this problem seems difficult این مسئله سخت به نظر میاد this problem seems difficult this problem seems difficult every every هر every I run every day to lose weight. I run every day to lose weight. I run یعنی من میدوم every هر day روز to به منظور برای lose weight lose یعنی از دست دادن weight یعنی وزن lose weight یعنی وزن کم کردن I run every day من هر روز میدوم to lose weight تا وزن کم کنم I run every day to lose weight. من هر روز می دوم تا وزن کم کنم. I run every day to lose weight. I run every day to lose weight. Do you study English every day? Do you study English every day? Do you یعنی آیا شما یه کاری رو انجام میدید do برای سوالی کردن به عنوان فعل کمکی استفاده شده. Do you یعنی آیا شما انجام میدید؟ چه کار؟ Study مطالعه کردن. English زبان انگلیسی. Every day هر روز. Do you study English every day? آیا شما هر روز انگلیسی مطالعه میکنی؟ Do you study English every day? Do you study English every day? start start شروع کردن آغاز کردن شروع start We are ready to start the lesson. We are ready to start the lesson. We are ready یعنی ما آماده ایم. Ready یعنی آماده. We are ما هستیم. We are ready یعنی ما آماده ایم. To به منظور یا که start شروع کنیم the lesson اون درسه رو اون درسی که قرار شروع بشه مثلا we are ready to start the lesson ما آماده ایم که درس را شروع کنیم we are ready to start the lesson we are ready to start the lesson are you ready to start Are you ready to start? Are you ready یعنی آیا تو آماده ای to که start شروع کنی آغاز کنی Are you ready to start? آیا آماده اید برای شروع یا آیا آماده ای که شروع کنی؟ Are you ready to start? Are you ready to start? به و به عزیزان دل به انتهای درس چهار از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم انگلیسی رسیدیم عزیزان بارها گفتیم باز هم میگیم چون وظیفه ماست کما اینکه خیلی ها متاسفانه طبق این روش تمرین نمی کنن و وقتی که مو به مو این روش رو اجرا نکنید قطعا به اون رشد و به اون بهبودی که مورد انتظاره نخواهید رسید پس اگر میخواید خوب یاد بگیرید حتما هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و البته در دفترچه یادداشتتون بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که تکرار می کنید صدای خودتون رو با دستگاهتون با موبایلتون ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیان و تلفظتون وجود داره بتونید اون اشتباهات رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید این روشی است که میتونه به شما کمک بکنه هم listening تون قوی میشه هم writing تون هم speaking تون در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده میفرمایید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان سپاس که انگلیسی مثل خوردن رو به دیگران هم معرفی میکنید آرزوی ما در تیم انگلیسی مثل خوردن برای شما و خانواده محترمتون تندرستی، خورسندی و شادکامی است در هر کجای دنیا که هستید